नमस्कार दर्शक मित्रों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम यहाँ पर बीजामृत बनाने की विधि सीखेंगे बी बीजामृत यानी बीज को संस्कारित करने की विधि है इससे बीज का उगाव अच्छा होता है और कोई फंगस भी नहीं लगता है और इसके साथ बीज के अंकुरित होने के साथ उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो भी मिल जाते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें 10 किलो देसी गाय का गोबर चाहिए 10 लीटर गौमूत्र देसी गाय का एक किलो पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ पर कोई भी कीटनाशक या रासायनिक खाद का प्रयोग ना किया गया हो 20 ग्राम चूना जो हम खाने में प्रयोग करते हैं वही और 50 लीटर पानी ये विधि 100 की 100 किलो बीज के लिए पर्याप्त है इतना अब हम इन सबको मिला लेंगे दस किलो गाय का गोबर गौमूत्र एक किलो मिट्टी और बीस ग्राम चूना और पचास लीटर पानी इन सबको अच्छी तरह मिलाकर बीज में थोड़ा थोड़ा डालिए जिससे कि मिलाने में आसानी हो इनको पूरी तरह मिला के फिर बाद में हम इनको सुखा देंगे वो भी कपड़े के ऊपर सुखाए तो बहुत अच्छा होगा और छाँव में सुखाना है ताकि उसको धूप ना आए इसलिए अच्छी तरह सूख जाए अगर दिन में सूखेंगे तो चार पाँच घंटे में आराम से सूख जाएगा आपको बोना है उससे एक दिन पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनको सुखा के फिर हम अच्छी तरह इनका बीज बोने के लिए प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं जय हिंद जय भारत भारत माता की जय जय किसान